мерем. О, қошына кызым. Бер кел, бер, бер, бер кел, бер кел. Ух, қандай жақсы. Кел ғой қызым. Қайтқан келетасың? Сүтөт көр, келатам да. Я Аймерен. Егер секрет болмаса, шынын айтсаң, сілердің уй бір күнде қанша сүт береді? Екі чақа? Эки чақа? жақсы екен сіздер міне жем анан чөп андан башка дагы бир нерселерди бересиңер го дейм э сүйлөшкөндү билиш керек ким менен уй мененби ооба да эмне деп экөөбүз эле сүйлөсөк түшүнөт сарайга барабыз анан анан сарайга кирдик уйдун кулагына анан бүгүн уйдун этин жесекпи же сүтүн ичсекпи десек эле болду брат элүү грамм күйбөрүп берип башты алып кетерлерде мейлі денсаулық болсын братан дағы елу грамм Башталып алып дағы елу грамм ба мақұл денсаулық болсын барып құтылып е брат ағайыны қайсалап қойыңызшы басталып кетірлей ей сен жанат бері атасын ақшасын төлейсің бе өзі Она бастуны! маған өсен өсенбайдың шығармаларын бір қосқара қандай шығармалар құмырсқаның баяны жаңағычы Көп көкелектің ұшушы деп жазып жүреді ғой өсен өсенбай жоқ чоңуз андай жазуучу да жок чыгарма да жок кыргызстанда демек ал мени жазуучумун деп алдаган экен да эмне сүрөт тартып отурасың ал жерде сабак окуйсуң жазбайсың эмне кыла турган ишиң жокпу бол тапшырмаңы да эки алып келет жазбоо сабагыңды карасаң тартып отурган түсінбеппін е сен қызық немесің ғой түшінбесең менен сұрабайсың ба мен мәрдем жерде эмнеге отурам жантан бери сурап кичине бир нерсени олып эмне десең мен айтам да сен өткен темаларды мен деле билем менден сұрасаң айтам да эжеке мына мисалы метр деген эмне метр деген литр литр о литр деген метрдің жана метр бар го ошонун эле суюктугу саламатсыз ба эдуардтың папасы осы чықыртқан чықыртқан екенсіз е эми эдуардтың окуганы жакшы эле жакшы эле окуйт бирок тартиби тиги начар да тиги тентек да ушу эдуардчы ооба өткөндө буларга дил баян жазып келе деп тапшырма берем да үйдөн барып жазып келгиле депчи баягы жайкы каникулду кандай өткөрдүгүн деген тема болчу да эмне деп жазып келиптир рахмат жакшы деп жазып коюптур ушундай болобу кичине контролдоп койсоңор э иә, иә. көз салып турабыз ооба анан бул сизге эми жөн эле койсоңор мейли жөн эле койбойбуз жүрүңүздөр эй салмагыңызга место барбы бар бар кеттик жүрүңүздөр как раз сразу кетесизби сразу кетебиз енді арқа үкімесін отырғызшы о ошо үчөөлө калып ошо арқа а түш батыр мен муну салып коеюн отура бериңиздер сал багажга сен түш бірақ біз кішегі құдаға кетіп отырмыз құдаға құдаға қарындас тұрмышқа шығып досым ошоға кетіп отырмыз жаңа тоқмоқтан самолеттан сөз сойғатпай біз ұйықтап қалсақ мейлі мақұл өтіп кетті мейлі анан мақұл жаңа қойлар ақса кетіп отыр сені жандаған гүлгүн чак келбейт кайрадан унутуп калган турбаймынбы булар токмоктон самолеттон жаман жеткизейин Haydi kolu karışırsında Kurmuş kılıç göz iskadırınca Hey baygeler! Kurmuş kılıç göz iskadırınca Tuğla kan samlet vakit Ya! Hey! Samlet ne git? Kara samlet! Samlet! Samlet! Samlet! Samlet! Samlet! Samlet! Oo! Samlet! Hey! Evet. самолетке келдік е інім келші башта сала шөнтек телефоның бар бар телефоның бар байкема қалада номер Маматтығы. мамат мына шалдас қаластан үш байке аз е алло мамат қандай досым Е, біз ана тоқмоқта сәл айтқан самолетқа келіп қалдық. Келіп қалдық, келіп қалдық. Е, аламидін бірден тозып ал бізді, мақұл бұл? Аламидін Аламидін бірден тозып ал біз сені кафең білмейік. Адам кетіп жүрмейлі. Сатты ойына жүрмес. Айда ау мен көзім көгеріп келгенде кешінде не деп ойлап қалдың эч нерсе деп ойлогон келгенде сенің көзүң көк эмес болчу а качан көгөрдү анан мен сени ичпей кел дедим беле